خواجہ هند الولی يا غريب نواز خواجہ ہند الولی یا غریب

तुम है गरीबों के वाली सरदार तुम है गरीबों के वाली सरदार तुम है गरीबों के యాగరీ ఉండవా दो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज गरीब आ गया हूँ दर पे तुम्हारे मुझ पे करम कर दो सुल्तानुल हिंद गरीब ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा हिंदल वली या गरीब नवाज ख्वाजा हिंदल